voqealar o'zi bir hafta avval sodir bo'lgan ularni hozir to'xtalib o'tsam nimadan boshlangan nimaga sabab bo'lib nima uchun shunday yozilganini gapiradigan bo'lsam uh, xuddi o'zimni oqlayotgandek uh, ko'rinishim mumkin Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men doimgidek Max va siz Max kanaldasiz. Aynan shu videoda shu narsaga Max ham izoh berib o'tib Nimaga Max Nimaga Muhammadjon o'zing ismingda emas, nimaga payg'ambarimiz ismini unaqa qilding? Payg'ambarimiz ismi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. To'liq aytish kerak buni. Hech qachon qisqa aytib bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, meni shaxsan ismi Muhammadjon bo'lgani uchun ko'pchilik Muhammad yoki shunga o'xshash qisqa qisqa gapiradi. Menga bu narsa hech qachon yoqmagan, yoqmaydi. O'shaning uchun shunaqa qisqa ism aytgisi kelsa, erinchoq odamlar bilasizlar. Erinchoqlik uchun ana 3 ta harf qilib maks qilib aytishini xoladim va yana bitta narsa bor. Bizi e, bu Max Modif kanali tabib boshida bitta odamdan iborat bo'lgan mana hozir uje bir jamoa bo'lib ishlayapmiz o'shaning uchun bitta o'zim ismimni qo'ysam bu qanaqadir egoistlik bo'lardi o'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman 1. ikkinchisi kechi istanbuldan keldim kech payt istanbuldaligimda Instagramdan, direktlardan hamma SMSlar yozdi, mana shu ayol chiqibdi, payg'ambarimiz gapiribdi. Rossiya shunaqa gaplar bo'ldi. Mana bugun ertalabda shu videoda olib, o'zim reaksiyam bildirgim keldi shu narsaga, ya'ni shu qizga yoki shu ayolga bilmadim qizmi u. Sizlardan yagona iltimosim ushbu videoga like bosishingizni iltimos qilgan bo'lasin. Bilaman, tilanyapman, bilaman, so'rab olyapman, lekin ushbu videoda boshqalar ham ko'rishini xohlayman va boshqalar ham o'zini fikrini bildirishini juda ham xohlab qolaman. Nima demoqchiman do'stlar? kuni kecha payg'ambarimizni e, bir qiz chiqib olib, yana O'zbekistonda bo'lib, O'zbekistonda yashaydigan qiz chiqib, har xil jinniketi tanqidlar bilan, har xil jinniketi gaplar bilan haqorat qilgan va bunga hamma o'sha o'zini qasdul ma'noda atvetini deymizmi yoki reaksiyasini chiqaryapti. Nimaga reaksiyasi chiqaryapti blogerlar? Sababi obunachilar shu narsani so'raydi. Obunachilar o'zlari e, video qilmagani uchun blogerlarga iltimos qiladi va blogerlar ham kastul ma'noda oddiy bir O'zbekiston fuqarosi yoki O'zbekiston o'zbek bo'lgani uchun o'zini fikrini berishga haqli va chiqaryapti. Ya'ni bu narsani men hech qachon yomon tarafini o'ylamaganman, faqat yaxshi tarafga o'ylayman. <laughs> Yana qandaydir reklama bo'lib bo'lyapti. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, har doimgidek obuna bo'lib qo'ysanglar, bitta tugmani bitta knopka bilan bosiladigan narsa juda ham xursand bo'lasiz edim. Kattakon rahmat. agar obuna bo'lgan bo'lsangiz. O'qish haqida internetni ancha istadim, to'g'risi unaqa ko'p ma'lumotga ega ya'ni juda ham ma'lumot ko'p topa olmadim va asosiysi o'sha kunigacha javoban video qilibdi. Men o'zim boshimda mana bunaqa narsalar, bla bla bla, ya'ni yolg'on, polg'on narsalar e, otdan tushganu egardan tushmagan baribir ham o'sha ayol va ayolni aytishlari bo'yicha o'sha O'zbekistonda normalniy davlat ishida qanaqadir uje biladiganlar kommentda to'g'ri to'lig'ini yozsa juda ham xursand bo'lasiz. O'sha davlat ishida normalniy ishni ishlashini e, aytishgan boshqa blogerlar va do'stlar bu hozirgi gapiradigan gaplarim hammasi shaxsiy fikrim. O'zingizni shaxsiy fikringizni so'kinmasdan chiroyli kommentariyaga yozinglar. Boshqa video ko'rmasa komment o'qiydiganlar bor, o'shalar sal bo'lsa ham fikr almashilu bo'ladi. Bu narsani indamayapmiz yoki ba'zan tanqid qilyapmiz, lekin agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, internetda shunaqa yulduz bo'lishlik, shunaqa PR bo'lishlik juda ham keng tarqalib ketdi. Masalan, kimdir chiqadi, atini aytmoqchi emasman. trans bo'ldi yoki kimdir gay bo'ldi, chiqdi, e, mashhurlikka erishdi. Biz o'zbeklar qo'llab-quvvatladi ayrimlari. Yana bittasi chiqdi, Makka va Madinani gapirdi, yana boshqa narsalarni xirobladi. U ham qaysi ma'noda o'zi tanilib, hozir uni ham qo'llab-quvvatlashyapti. U ham hozir boshqacha yo'nalishga o'tib olgan. Yana bittasi chiqdi, e, internetda tarqalib ketdi. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deyolmagani o'sha internetda tarqalgan. Yana bir kishi chiqib mana payg'ambarimizni gapiribdi. Bu narsaga boru indamay qarab, mm deb chekadan qarab tura olsa, menimcha bundan buyog'i endi yomonlashadi. Bundan buyog'i tanqidlar, o'shaqa jinni ketdi gaplar menimcha juda ham yomon bo'lib ketadi. Nimaga desanglar, e, bu qiz ateist, e, bilinib turibdi musulmon emas va oxirgi kechirim videosida ham hech qachon musulmon, ya'ni musulmonlik haqida bir hech narsa demagan. bilinib turibdi-yu, ateist umuman dindan chiqib ketgan, umuman din qabul qilmaydi, faqat Allohga ishonishadi, e, dinga ishonishmaydi yoki boshqa bir dinni qabul qilgan. Nimaga unaqa deyapsan desalar, Andijonda men umrimda bir marta ko'rganman, e, bir tanishib bo'lganman, aytganki, men musulmon dinidan chiqib ketganman, men xristian dinini qabul qilganman deb rasmiyatchilik uchun o'sha xristian dinini qabul qilgan hech narsa bilmaydi lekin xristian dini haqida shunaqa gaplar eshitgan edim so'radim nimaga musulmon dinidan chiqib ketding desam ishimizda yurishmadi ishimiz bo'lmagani uchun dadam bizni o'sha musulmon dinidan chiqarib xristianligiga tiqib qo'ydi unaqa unaqa deyapti o'yin shunaqa o'yinchoq qilib gapiryapti juda ham hayron bo'ldim umuman yer yuzida ikki toifali insonlar bor Ya'ni qaysi? Birinchi toifaligilar e, maqollarimizdagi e, e, o'zbek o'zbekcha o'zbek maqollarini gapiradigan bo'lsak, amal qiladiganlar bilasizlar o'zbek maqollari hech qachon bir biriga to'g'ri kelmaydi hammasi har xil stilda ya'ni ikki xil insonga e, berilgan maqollar bor ya'ni birinchi toifadagilar olma pish ozimga tush ya'ni peshanamga xudoyim nima yozgan bo'lsa o'sha bo'ladi taqdirimga shuni yozibdi-da shu ekanda endi shu yozilgan ekanda peshanamga deb yashaydigan odamlar bor va ikkinchisi ikkinchi toifadagi insonlar esa Xudoyim aytgan sendan harakat, mendan barakat deb. Ya'ni harakat qilib doim e, nima deydi? baraka topgan insonlar va bilaslar e, omad kelmasa insonlar bir pasda e, omadim kelmadi peshanamga shu yozibdi-da, Xudoyim shuni menga taqdim qilibdi-da deydi yoki omad e, ishlar yurishib kelsa omadda harakat qildim bo'ldi, bu deydi. E, shunaqa toifadagi insonlar bor va mana bu ayol ham menimcha aytishi bo'yicha meni boshimga kulfat tushgan, o'zim bilaman deb o'tgan. Boshiga nima tushgan bo'lsa ham, nima balo tushgan bo'lsa ham chiqib olib, e, O'zbekistonda yashayaptimi? O'zbekistonda xalqi musulmon xalqi bo'lgani uchun chiqib olib, bizni e, payg'ambarimizni gapirish yoki boshqa narsa deyish unga emas. Hozir bu videoda shunaqa bir so'kinib, bir haligi juda ham jistoki video qilmoqchiman, lekin mavzu unaqaga to'g'ri kelmaydi va qo'limdan kelgancha o'zim ushab turibman. haqiqatdan shunaqa iflos insonlar ko'payib ketgan, shunaqa bir gazanda, hamma yoqda o'rtalarda bir-biriga kirgizadigan bir insonlar ko'payib ketganidan to'g'risi xafa bo'lasan inson. Chiqib olib yana meni boshimdagi, a boshingdan nima o'tayotgan bo'lsa, bizga nima? Chiqib olib nimaga bizni payg'ambarimizni gapirasan? Sen o'zi kimsan o'zi? Aynakka bir oynaga bir qarachi kimsan o'zi? Endi to'g'ri, Allohim yaratgan insonni ustidan kulish e, menimcha yarashmaydi, lekin To'g'risi na istara bor, na chiroy bor, na boshqa bor. Ya'ni chiqib turib anaqa manaqa deyapti. Va bizda o'zbekchilikda hamma uni ha bo'pti, ha bo'pti deb yana hali qattiq qarashmayapti, jiddiy olishmayapti. Bilasizlar, O'zbekiston mehmondo'st xalq qaysi ma'noda barcha dinni, ya'ni barcha dindoshlarimiz yoki barcha dindagi insonlar kelib bemalol yashab, bemalol o'zini ishini qila oladi. Ya'ni hech qachon biz bunga e, nima deydi? Dinchilik qilib teskari qaramaganmiz va bundan buyog'iga ham xudo xolasa qaramaymiz. Lekin o'z bizni O'zbekistonda yashab turib, bizni dinimizni gapirish menimcha bu juda ham yomon narsa deb o'ylayman. Turkiyada ham ateistlar juda ham ko'p va ateistlar bilan gaplashib bo'lsak, hech qachon payg'ambarimizni yoki dinimizni yomonlamaydi. Ular aytadiki, bizning meni ishonchim Allohga, bo'ldi, men boshqa ish narsaga ishonmayman dedi, xolos. Ya'ni men hech qaysi bir ateistlar bilan gaplashganman, bir dinini yomonlaganini ko'p, boshqa dinni yomonlaganini ko'rmaganman. bilaman hammani oyog'idan o'zi Allohim o'zi osadi, ya'ni hammani qilgan gunohi o'ziga, ya'ni. O'shaning uchun men hech qachon birovni suzis qilmayman qachonki e, bizni o'zimizga nisbatan bizni haqorat qilmasa. Lekin bu qiz chiqib turib, O'zbekistonda yashab turib, hatto O'zbekistonda ekan adashmasam, davlatni ishida ishlayotgan chiqib turib payg'ambarimizga bu o'zi kim? Ali kim kim qo'yib qo'ydi bunga? Nimaga bunaqa chiqib olib buni gapiradi? Tushunmoqchilik bo'lib qoldi yana. hali o'sha kerilib mana oldimda bo'lsa to'g'risi boru bitta qo'yib yuborasdim. Ayol bo'lsa ham qarab o'tirmasdim. Endi to'g'risi bu video bilan men bir urush yoki bir qandaydir janjal chiqarmoqchi emasman. E, bilaman, eski zamonda bo'lganda ham bo'lasiz, lekin qaysidir ma'noda o'sha insonlar, blog e, obunachilar va o'zimi fikrim bir joydan kelgani uchun bu video tayyorlayapman. Agar o'zingiz qanaqadir fikringiz bo'lsa, o'zingizni qaysidir e, ma'noda to'g'ri yoki noto'g'ri yoki qo'shimcha gapinglar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada chiroyli yozsanglar, ushbu siz yozgan kommentni ayol kishi ba'zan so'kib yuboradi, ba'zan erkak kishi katta ayollar, insonlar ko'radi va o'zlarini fikrini beradi, menimcha yaxshiroq bo'ladi. O'shaning uchun do'stlar, e, nima deyman, ushbu videoda bu yerda to'xtatmoqchiman, ja uzun gapirib yuborsam ham bo'lmaydi, uje yomon bo'lib ketishi mumkin. E, avvalambor ushbu videoga like bosishlar yana so'rab qolaman boshqalar ham ko'rish uchun keyingi videoda kutib qoling yaxshi videolar chiqadi xudo xohlasa sizlar bilan men Maxim aziyev o'sha siz sevgan blogerlar ko'rishguncha